and welcome to my channel طبعا اليوم I will announce منو الفايز براويكم خطوات كيف طلعت الفايزين طبعا بيكون شخصين وبيحصلوا على الجوائز اللي قلت لكم عنها so let's go طبعا انا ما اخذت لكم معي الحديقه لاني حبيت اغير جو المهم الحين خليني اقول لكم شو ياس اسوي انزين حطيت اسامي الناس اللي اتبعوا الخطوات اللي قلت لكم عنها حايلهم انزين اتبعوا نفس الخطوات وحطوا القلب ومنشنوا حد او ان they tagged someone the winner the first winner طبعا اهم شيء انه انتم ما شفتوا ال background اللي هني خلينا نشوف منو اول فايز طبعا اخترت اوه the winner the first winner is can't see the, the name. Can you read it? Because you're Asia. Asia? Asia? Asia or Asia. Sorry, I don't know how to say it, but that's the first winner. Okay, let's see the second one. So let me remove her name. The second winner. Coming across. The second winner is not you. <laughs> Bullfly. Bullfly is the second. انتم زين رابحين طبعا بطرش لكم على على الانستغرام بكلمكم هناك بطرش لكم message ردوا علي اوكي ما تنسون عشان اطرش لكم الهدايا يس وي هاف تو winners I'm sure they are super excited to get the gifts. So, thank you على متابعتكم. أهم شيء إن ما يطاح. شكرا على متابعتكم واشوفكم بحلقات ثانيه جديده So اللي ما ربحوا هالمرة ام ريلي سوري بس إن شاء الله تربحون في المرة الجاية في ال giveaway الثاني اللي بسويه يوم أحصل 5000 سبسكرايبرز شوفوني في حلقاتي الجاية ومع السلامة ومبروك للرابحين و bye! And don't forget to subscribe, share and like